ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆና ተበልቶ የማይጠገብ ምስር ክክን በተፈጨ የዶሮ ስጋ ቆንጆ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርብ አብራችሁኝ አብራችሁን ቆዩ ወደ አሰራሩ እንሂድ ለወጡ ሶስት ተለቅ ተለቅ ያሉ ሽንኩርቶችን ፈጭቼ ድስት ውስጥ አድርጌ ሽንኩርቱን በፈጨውበት ላይ 500 ግራም አጥንት የሌለው የዶሮ ስጋ ፈጭቼ አስገብቻለሁ። በራሳቸው ውሃ እያቁላለሁ አበስላቸዋለሁ። ሽንኩርቱም የዶሮም ስጋ በአንድ ላይ እንደዚህ ሲቁላሉ ብዙ ውሃ የተፉት። ውሃውን ጨርሰው በደንብ ተቁላልተዋል። ሽንኩርቱና የዶሮ ስጋ ቆንጆ ሆኖ ተቁላልተዋል። ዘይት አስገባና ከዘይቱ ጋር ደግሞ አንድ ላይ አቁላላቸዋለሁ። አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አንድ የሾርባ ማንኪያ ያስገባለሁ። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉ እንደዚህ ጠፍጣፋ የሆነው ፍሪጅ ውስጥ በረዶ ቤት ውስጥ ስለነበረ ነው። ብዙ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ከትንሽ ጨውና ዘይት ጋር አንድ ላይ ፈጭቼ አዘጋጅቼ በ ziplock አንዳንድ የሾርባ ማንኪያ እያደረግኩ ፍሪጅ ውስጥ በረዶ ቤት ውስጥ አስቀምጬው ነው። እንደዚህ አዘጋጅታችሁ እስከ ስድስት ወር ድረስ መጠቀም ትችላላችሁ። የኔ ወደ ሁለት ወር ሆኖታል። ጣዕሙንም ሆነ ሽታውን ምንም አልቀየረም። በርበሬ ያስገባና አብሬ ያቁላላቸዋለሁ። የበርበሬው መጠን እንደምትሰሩት የወጥ ብዛት ወይም እንደየምርጫችሁ አስገብታችሁ ስሩት። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። በርበሬው ምንም ውሃ ሳላስገባ እሳቱን ቀነስ አድርጌ በደንብ አቁላልቸዋለሁ። እናንተ በምሰሩበት ጊዜ የሚያር መስሎ ከተሰማችሁ ውሃ ጠብ እያደረጋችሁ ትንሽ በርበሬው እንዳያቃጥል ለተወሰነ ደቂቃ አቁላሉት። ለወጡ አራት ቲማቲሞችን እንጠቀማለሁ። ፈጭቼ አስገባና አንድ ላይ አቁላላቸዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። በቂ ነው ያልኩትን ጨው አስገባለሁ እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልባ አመሰግናለሁ የላኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት አመሰግናለሁ ቁሌቱ ቆንጆ ሆኖ እየተቁላላ ነው። ሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። አንድ የሻይ ማንኪያ የመከለሻ ቅመም አስገባለሁ። የመከለሻ ቅመም አዘገጃጀት ቪዲዮን link ኡን የ description box ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እንዲሁም የ comment መስጫው ላይም ታገኙታላችሁ። ቁሌቱን ቆንጆ አድርጌ አቁላልቸዋለሁ። ሽታ ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። የዶሮ የዶሮ ወጥ ነው የሚለው። አንድ ኩባያ ምስር አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። ምስሩን አስገብቼ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳን ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሁሉንም በደንብ አቁላልቼ ጨርሻለሁ። ምስሩም እንደምታዩት እየበሰለ ነው። አንድ ኩባያ ውሃ አስገባና ከድኜ እሳቱን ቀነስ አድርጌ አበስለዋለሁ። ወጡ ቆንጆ ሆኖ ብስል ብሏል። ሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። የዶሮ የዶሮ ወጥ ነው የሚለው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ምስር በዶሮ ስጋውን ሰርታችሁ ሞክሩት። ልዩ ነው። በጣም ነው የምትወዱት። አንዴ ከሰራችሁት ደጋግማችሁ ነው የምትሰሩት። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው